nuovo video oggi prodotti finiti è già un po' di tempo che li sto mettendo da parte per eh, valutarli con voi darò un voto da 1 a 10 chissà come saranno ma prima sigla e poi il video Thank you. bianco. Ecco, questo l'ho preso all'Eurospin e... Mm, sì, l'ho finito perché giusto ce l'avevo, ma ops, sono, a me personalmente non piace, troppo unto, mi lascia la pelle troppo unta e non mi piace. Quindi voto da 1 a 10, 4. Poi questo questa è una crema viso, viso sembra eh, una crema viso magnola, eh, magnolia, scusate, eh, effetto lifting. Questa, questa anche questa l'ho finita, l'ho usata giusto perché ce l'avevo. Voto 4, non mi piace. Poi, sempre in tema da, eh, di Aeroskin, ho preso <clears throat> questo prodotto Dexal per lavatrice questo qui no, questo qui devo dire che mm, va bene, è ottimo, un mm, bel 7, sì un 7, un 7 va bene, sì, buono, buono. <clears throat> Poi, sempre dall'Aerospin, ammorbidente, armonia di rosa, della Dexal. 3. Non so dire niente sa di nulla. Anche questo l'ho preso perché ero l'Eurospina per non andare in un altro supermercato, l'ho preso, però... Mm, ma eh, io questi prodotti dell'Eurospina non è che mi piacciono molto, eh? quindi un 3, non mi piace, non sa di nulla. Poi sempre ho preso, scusate, sempre all'Eurospin Dexal eh, sgrassatore, sgrassatore gel profumo a limone per i piatti Ehm, no, non è per i piatti, scusate, questo è uno sgrassatore, non è, non è per i piatti, è, è un lavapavimenti, lavavo i pavimenti con questo, ma anche questo, 5, 4, lo mettevo poi con un altro prodotto perché anche questo non, non sa di nulla. Io preferisco spendere dei soldi in più ma, ma avere dei prodotti buoni che quando lavo i pavimenti o lavo vetro lo faccio con l'aceto, che ho già fatto un tutorial. La, la, casa sappia di pulito, non di nulla, quindi anche questo cosa ho detto mi ricordo 5, un 5, sì sì un 5. Sempre avevo fatto spesa all'Eurospin, quindi la candeggina profumata Dexal per quello che devo fare va bene, un 7, va bene, anche questa. Anche questa è andata. Ecco, poi ho preso Rio Boom Boom. Questo qui l'ho visto mm, dei video mm, di vari tutorial di prodotti appunto finiti che usavano questo Rio Boom Boom, l'ho voluto provare. Diciamo che non è il mio massimo del profumo del pulito, però mm, rispetto a tutti gli altri sì, è buono, almeno la casa profuma. Eh, probabilmente ho sbagliato io la profumazione, profumo di talco, non mi piace particolarmente tanto il profumo, però lava e profuma, questo un bel 7, sì, anche, anche questo un bel 7. Come ammorbidente, come ammorbidente io uso Coccolino, questo sì un 8 un 8 se lo merita tutto perché comunque sono prodotti fantastici, poi sono prodotti molto buoni, quindi questo un 8 va benissimo, sì, va bene. Poi un'altra cosa che ho preso, che ho finito, è il Dixan. Il Dixan che ho finito e comunque eh, è buonissimo. È buono, buono, buono, buono un 9 anche se adesso sto usando il dash e devo dire che anche il dash ha un suo perché quindi un 9 anche a lui con questo il mio tutorial il, il mio, mm, che non è poi un tutorial eh, il mio video dei prodotti finiti eh, è finito vi invito di mettere un like se non l'avete ancora fatto, grazie, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi, attivate la campanella notificazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!